Yes, good morning again. This is Mr. Walls again. So ito. Wow. Sasabing magandang, magandang, magandang, magandang. Keep your day, a bit smile. So this time naman, ang gagawin natin. Magpa-flooring naman tayo. Hmm. So don't think to watch. Halo, para sa flooring. Oo. Ano yan? Galing sa palengke. Tingnan mo na sa kanila. Hindi na nakuha na. Eh. Yun o. Buena boses na din ah. Doon diba sa mo nilagay yung baso. Doon naman. Nagtagahan na naman. Nilangin ito pa naman siguro doon duno? Sa dulo. Tapos ng kampo. Buti ka pagkakit yung jetty, ginawa ko lang agad eh. Bitpit niya, hawak-hawak ang bitbit pa na gano'n eh. Model yun eh. Yung, yung basura na yun. Palayo na lang palayo yung basura. Yung sobrang dito yan. Yung basura eh. Sa buwan, walang basura. Sa pamilya ko, makikilala mo rin ako kung sino ko. Ako <laughs> naman. Bagal mo. Bagal mo, pang tapo rin bugat <laughs> mo. Pinakain na, hindi na inisindi yan. <laughs> o povo de Deus. Ayos, malinis na. 下有上下下，哦，有一下，直接就是往下，我留一下，打一阵。还没有呢。Canton ano Brother. Anong pinili mo na yun? Canton Brother. Canton Brother. Ayun, malinis na.